Dein Lachen strahlt im Sonnenlicht. Ich weiß genau, ich will nur dich. In meinem Kopf sind die Synapsen neu verkabelt. Ich nehme mein Leben in die Hand, ich kann nicht warten. Du bist das, wo ich nicht wusste, dass ich's brauche der beschafft mir gute Laune. Und eines Tages werden wir immer beisammen sein. Unsere Zukunft ist noch offen, es ist over. Ich bin jetzt angekommen. quero Tag bist du in meinem Mind und ich liebe dieses Land.